Jeżeli czujesz się dom, to wracasz do domu bez żadnego zaproszenia. To jest to. Spokojnie siedzisz, rozmawiasz, kto przyjdzie, zapraszam. Kim jestem, gdzie się urodziłem, jak się czuję. Jestem Afgańczykiem. W Iranu się urodziłem. Czuję się Afgańczykiem. Ale w różnych miejscach byłem więc to mi nie przeszkadza, że gdzie się urodziłem, w jakiej miejscowości, w jakim kraju, gdzie mieszkałem. No oczywiście człowiek się tęskni. Trochę tęskniłem za swoje e, dzieciństwo, ale to nie wróci, <laughs> więc to co jest teraz, to jest. Może nie bardzo długo tych e, naprawdę myślałem i bardzo dużo na tych pracowałem. To, co ostatnio czuję w siebie, późne strony rehabilitacji, zostać rehabilitantem, ale trzeba walczyć na tym i widzę przy sobie dużo kon konkurencji, może powiedzieć, albo dużo zadania trzeba. Mm, widzę przy sobie do pokonania, więc to jest trochę e, sprawy walczenia z marzeniem. Wydaje mi się, to jest najkluczowe, żeby być otwartym na tym poziomie, który jest dobre dla Ciebie. I to, że wyjdzie, nie wyjdzie, to jest się. Uczyłem się dużo języków. E, Jeden język, który się uczyłem w szkole naprawdę, mm, pierwszy to był urdu, pakistanski, które Hindusie tak samo mówią. I drugi język, który się uczyłem przy to był angielski w szkole. I trzeci język, który naprawdę się uczyłem, to jest polski. Ten trzy język, który się uczyłem i mówię prawie po sześć, siedmiu języków. Ale fajnie jest, żeby umieć dużo języków. U siebie najbardziej czuję pewny siebie. Czuję zawsze, że jestem i robię to wszystko dla siebie. I przez to czuję się spokojny, mogę się śmiechać, mogę się mówić, mogę pójść gdzieś, poznawać się ludziom. Jestem Mahmoud. Jestem z Afganistanu. Mieszkam w Polsce około 8 lat. Jestem otwartym mm, człowiekiem,